خدمت قبل في سيدي بوسعيد خدمت في آه، في نابل فهمتني خدمنا حتى مع les croisières على المنتوج التونسي هذايا les jetés de canapé وعندنا الفوطه نتاع البحر فهمتني كيفاش يجيونا مثلا فرنسا اسبانيا فهمتني يجيو التونسي عدوا صيف نهار ويروحوا خدمنا معاهم بالكدا بقينا شويه توا مع شقائنا الجزائريين نخدم معاهم بالكدا فهمتني كيفاش يجيونا عندك بارك الله فيهم فهمتني آه، شويه آه، français شويه italien شويه شويه معناها مش برشا فهمتني كيفاش في les vacances الواحد باش ما يقعدش في الدار ما يضيعش وقته وما يجي هنا معناها في الاختزانة في الاسواق معناها يعاون بيخو expérience باهيه ويعاون بوه بالطبيعه ويناطر شويه فرانك يساج <laughs> فهمت بالنسبه لل nationalités تاع التوغيس اللي يجيو آه، لاحظنا اللي عام ناول ال saison اللي فاتت فما deux nationalités معناها qui dominent اللي هما les Algériens و les Russes براها بتسوق جامعة زيتونة تلقى يكون عشرة سواح أجانب فرنسيين ولا إيطاليين ولا كذا وتلقى 200 300 واحد تزيري كانت قبل الناس كلها تجيك الطلياني ولا السايح الفرنسي ولا كذا خير لنا من السايح الصيني ولا اي سايح أجنبي آخر الأوروبي بريس مقبول لأنه يشتري قبل توا ما عادش ما عادش يشري لك ارتيكل دي كادو ارتيكل ديفير معناها باش يستعملها كادوات لغيره اللي يجيك حاجته باش يعيش ياكل يشرب في الاوتيل وانتهى الموضوع كان يلقى من الاوتيل ما يخرجش توا المغلب معناها الاغلبيه تجيب juste تجي تشوف جامعه الزيتونه تاخذ فكره من على المدينه العربي آه، اقل حاجه معناها اقل مصروف ممكن فهمت تو انا بالصيح كي يجيني من الحمامات ولا يجيني من السوسه ولا يجيني من كذا سيدي جا تلقى الشاري هو صاي شريه من الحمامات ومن السوسه وكذا يجي لهنا جيست باش يعمل دوره يعمل تصاور يجي المعالم الاثريه يجي مثلا جامع الزيتونه كذا وكذا معناها انا كبائع ما عادش نجم نبيع له حتى شيء تو العاصمه ماذا بها les croisières معناها تونس العاصمه معناها لازمها les croisières معناها يعاونوا بالكدا فهمت يعملوا ديمي جورني نصف نهار ويروحوا فهمت يعاونوا بالكدا الكرازير فهمتني حتى الكلونات بتاعهم باهيين يحبوا الفوطه نتاع البحر فهمت يحبوا البلغه التونسيه فهمتني يحبوا الشاشيه يحبوا الجبه وبالنسبه للزربيه لنا في تونس اللي كانت نقولوا نحن في تونس هي السلعة الوحيده للتاجر التونسي ما عادتش ما عادش القبول عليها بكثره كل كل article عنده معناها القصه نتاعو عنده l'histoire tout ce qui tout ce qui tapis tout ce qui معناها قماش tout ce qui معناها bijoux نجم نقول لك منين جاي نجم نقول لك كيفاش عملناه يعرف السياح ويحبوا الحاجه آه، التونسيه الصناعه التقليديه par rapport على عمناول خير تحسنت تحسنت فما دي جروب فما جروبات يدوروا فهمتني كيفاش وواحد تحسنت